Young Capital, het uitzendbureau gespecialiseerd in jong talent, komt met iets nieuws. Ze begaven zich al in het hoger beroepsonderwijs, maar hebben nu ook een nieuw soort basisschool getest. Het basisonderwijs is ontzettend verouderd. Eh, de maatschappij verandert razendsnel, alleen in het basisonderwijs verandert er helemaal niks. Kinderen leren vaardigheden die eigenlijk helemaal niet meer relevant zijn en leraren gaan gebukt onder een enorme administratieve last. Dat moeten we veranderen. Vandaar dit initiatief Young Capital Junior, de basisschool van de toekomst. Young Capital Junior dicht het gat tussen wat jongeren op school leren en wat de arbeidsmarkt van hen eist. Door een nieuw curriculum, kleine klassen en jonge goed betaalde leraren. Ik heb nu tien leerlingen in mijn pilotklas zitten en die vinden het stuk voor stuk allemaal geweldig. De lesstof die ze krijgen, die past bij wat ze later nodig hebben. Ze leren Chinees, ze leren blind typen in plaats van schrijven. Eh, ze leren presenteren met een VR-bril voor, voor een echt publiek. Eens per maand komt er ook iemand uit het bedrijfsleven de klas in voor een masterclass. Zo hadden we laatst iemand van de bank, die kwam vertellen over het geld en over de toekomst van het geld. Ja, het is in één woord geweldig. De leerlingen hebben zelfs invloed op het lesprogramma. Waar voorheen de leraar dit zelf bepaalde, doen nu dus de kinderen dat zelf. Ze leren zelfs geen hoofdrekenen meer, omdat ze vinden dat ze dat in het dagelijks leven niet meer nodig hebben. Wat vind je niet leuk aan de school waar je nu op zit? om heel veel te schrijven. Vind je dit dan leuker? Ja. En wat ben je nu aan het typen? Ik ben nu in mijn agenda aan het typen wat we zeg maar eh, morgen gaan doen. Nou, je hoort steeds vaker dat jongeren onder de 20 jaar al tegen een burn-out aanzitten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want dat is juist het moment dat je carrière begint. En we vinden het heel erg belangrijk hier dat je, je het ontwikkelen van je soft skills en het pakken van je rust, dat dat de basis wordt in plaats van iets extra's. Dus we beginnen hier eigenlijk al heel vroeg met als kinderen vier of vijf jaar zijn. En pauzes, die bestaan niet meer. Kinderen mogen zelf aangeven wanneer ze toe zijn aan een zogenaamd chill moment in de recharge ruimte. En is je smoothie lekker? Ja. Wat zit er allemaal in je smoothie? Spinazie en spirulina. <laughs> Nou, we hebben deze nieuwe vorm van eh, basisonderwijs een jaar lang kunnen testen in de naschoolse opvang. En eh, de geluiden zijn enorm positief, ook van de ouders. Dus heb jij een kind en gun jij jouw kind het allerbeste onderwijs? Check onze website en meld je aan voor de open dag. Young Capital Junior start in september 2019 met de eerste klasse.